Міцні засмальцьовані руки, а м'язи тверді, наче дуб, на білій, як день вишиванці, блищить український тризуб. Цими днями ми відзначаємо 100 років з дня, як нашим гербом став тризуб. У 1918 році уряд УНР. Саме Тризуб обрав гербом України як держави правонаступниці Київської Русі. Наш тризуб дуже давній, і що насправді він означає? Зашифроване слово воля, лук, арбалет, якір, сокіл чи знак роду досі невідомо. Але кожен українець відчуває справжню магічну силу нашого тризуба. Тому ми розпочинаємо флешмоб. Намалюй тризуб швидко, правильно, гарно.